мурат алекс иштер болуп атабы кудайга шүгүр сигарет берип коесуң мурат мону окудум чо брата мени шылдыңдап атасың кече эле он сегизге толдум го мен эй сен он сегизге толгондо көрмөй атпайсың кече дүнүйхан өткөрдүм кече он сегизге чыктым көзүң көрөбү четкий ден соолугуң кандай зың анда сага берем Онсыз католдың, а? сом. Ассаламу алейкум. Денсаулығы жақсылау екен? Сонын Анда жақсы, құттықтайым. Кече тұлғаның болған тұрбай. 18-ге толған жаран мамлекетті коргош керек. Аскерге кетесіз. 나도 이거 그래. 잠깐. 어제 스케줄로. 거의 кой 왜,